5 tips sederhana merawat ban biar lebih tahan lama. Ban adalah salah satu komponen penting dalam sebuah kendaraan. Pada umumnya ban berbahan karet dan memiliki tekstur yang dapat mengembang dan mengempis. Ban dapat mengembang dikarenakan adanya tekanan angin di ruang ban dalam. Dari bahan dan sifat ban tersebut tentunya ban akan mudah rusak atau bocor bila tidak dirawat. Mengingat fungsi ban sangat penting dalam sebuah kendaraan maka yang harus kita lakukan adalah mengecek dan merawat ban, supaya ban motor awet dan tahan lama. Berikut cara merawat ban supaya awet dan tahan lama. Dalam proses perawatan dan pengecekan ban sebaiknya dilakukan secara rutin Hal ini dilakukan supaya ban awet dan tidak cepat rusak 1. Membersihkan ban secara rutin dalam proses membersihkan ban sebaiknya dilakukan secara rutin hal ini bertujuan untuk menjauhkan kotoran yang menempel di ban tersebut. Tentunya bila kotoran atau pasir menempel di ban dapat membuat ban mudah bocor atau pecah. Dalam membersihkan ban sebaiknya menggunakan sikat dan membasahi ban dengan air sabun. 2. Memeriksa dok pentil Memeriksa dok sangatlah penting hal ini dilakukan karena jika dok terdapat kotoran atau pasir ban akan mudah kempes. Dan kita bisa memeriksa kebocoran dok dengan membasahi lubang dok dengan air bersih. Bila dok terdapat buih atau gelembung menandakan dok bocor. Bila tidak mengeluarkan gelembung maka dok dalam kondisi baik. 3. Memeriksa tekanan angin ban Kita harus memeriksa tekan angin ban secara rutin agar kita dapat mengetahui ban dalam kondisi kempes atau tidak Bila kondisi ban kempes maka sebaiknya kita menambah angin ban dan jangan paksakan mengendarai kendaraan saat ban dalam kondisi kempes karena ban akan mudah bocor bahkan bisa retak dan jangan terlalu memberi tekanan angin terlalu tinggi dalam mengisi angin ban karena ban bisa pecah atau meledak. Maka pengisian angin ban sebaiknya melihat kondisi ban tersebut. 4. Tidak memberi muatan pada kendaraan berlebihan. Dalam memberi muatan sebaiknya sesuai dengan kapasitas kendaraan karena bila memberi muatan melebihi kapasitas dapat merusak ban dan bisa membuat ban mudah pecah atau retak. Dan tentunya dapat membahayakan keselamatan saat berkendara. 5. Menghindari pemarkiran kendaraan di terik matahari. Pada saat parkir kendaraan sebaiknya di tempat yang teduh karena apabila parkir di terik matahari akan membuat tekanan angin dan meningkat karena pembuayan udara yang terkena panas. Tentunya hal ini bisa membuat ban mudah pecah. Dari penjelasan tadi tentunya sangat mudah dalam proses merawat ban. Kita dapat melakukan sendiri dan perawatan ban sebaiknya dilakukan secara rutin agar ban dapat awet dan tahan lama.